Охуеть! Спасибо, капитализм, за то, что я гомосексуалист! Бурная дорога. Я еду неплохо. Спасибо, капитализм. Я гомосексуалист. Бурная дорога. Я еду неплохо. Спасибо, капитализм. Машинист Бурая дорога Дорогие неплохо Пасек капитализм Знакомо социалист Пасек капитализм